デビューして今日で1ヶ月ちょっとでまだまだ上の人にはかなわないかもしれないですけど今は今第1試合は俺のテリトリーなんで他の人は邪魔しないでください以上ですありがとうございました今日で3回目3回やっても引き分け 上村、俺お前に必ず先に勝利するそれだけは譲れないありがとうございました